jaga siaga jaranan rukun budaya kanthi kepang kang kumandang kiaran kita sami kumlaring kagungan jaranan campur sari dening pro wargaku jaranan rukun budaya Engkang ijil saking dukung reja campur sari agawe tentrem ing ati endah peni cundo condong angrenggani Surai amir sani soyo gayeng pegelaran iki caranan kita rukun budaya kangkun cara saking dukuh kerja sarji pangajabe dadi emang emajikan moho kuasa Ikang moho kuasa jaranan rukun budaya durung bisa bakal nu oke trino nanging yo tibane aku dewe kang namai nandang prontong kadung loro sambat sambat sopo eh, Rino wengi sing tak puji ojo lali bisa tak muka gusti ngijabahi sokapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doh ing balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae aja lali pawelingku muka-muka nimas janji tresnamu kang setuhu tansah ngenteni kaya doh ing uni rau nono windu nono tak enteni tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae aja lali paweling Welcome. nate janji nanging saiki lakobok bling janji apa to sebab iki kowe lan aku ora direstui kowe tresnoku marang sliramu kanthi saiki ora oleh wektu lilo aku ra lilo kamu saiki dikandeng wong liya tick, Dick.